sonrisa para desayunar, cada día hay despertar. Mi dama está ahí, ponte especial, De la mano debemos luchar ¡Cultro lo que yo! De la vida entera, de cuando te espera, de turno vida no acera, de tiempo te doy la mano, debemos luchar ¡Cultro lo que yo! Porque yo te digo que la vida, me sonríe porque sigo lo llamo, soy Porque yo te digo que la vida, me sonríe porque sigo lo llamo, soy Porque yo te digo que la vida, me sonríe porque sigo lo llamo,